that little mouse, cause I'm an albatross. Dennis, Dennis. Dennis. Aku minum macam. Minum bui, mana minum bui? Bui bui. Sisi nikwambie mwanangu, ule jamaa ule Congo Queen. Uh Jamaa hivi yani mtandao sisi wote wakina okay, nani washamtolea mwimbo. Mm. yani kipara kinang'ara mwanangu. Chini kio. Una hakika? Mwanangu, yani kipara tango wanakwambia. Hebu nionyeshe kwanza. yani wanakwambia sio naki. Icha. Oh, oh shit. Oh shit. Ni wivu tu. yani huyu dada, huyu dada tuko tunamtegemea mm, Congo Yaani yani kila sehemu Arizona yote ni watu wana yani watu kila kitu shapa. Kongo pila ni kipara mwanangu. Yaani kumwone mwanangu. kwa kipara? Hii mwanangu angalia kwanza. zangu. zangu. Kongo Yaani Kongo huyu. Yaani, Kabila kwa president of Congo lakini Kenya tufanyia bwana ni Mungu. kaka pale ni nani leta hapa sasa. Hmm? Mwaka au kaka hapo unajua pale mtoka hela eh. Sasa Kongo Kaka toka toka na huko toka. Wanao ni wivu tu, ni wivu tu. ni wivu tu